Willkommen Reisende, wir sind wieder zurück auf dem Planet von Genshin Impact. Als nächstes müssen wir noch unsere Fluglizenz erwerben und den Piratenschatz ergattern. Als erstes machen wir jetzt die Fluglizenz. Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? sounds like it was a real... Ugh, the gliding manual is super dry. Really? Hmm. Cool stories? Oh, you must... Some of them I like. My favorite one is about the illegal Apparently, if you pop an animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up. No, not that story. Paimon... Uh... What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the story of Oops, sorry. Ein Spruch gegeben. How in the heck do you confuse uh it's because maybe deep down what you lacked was not with reading that gave me the courage to uh but anyway, don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then. You just need to follow the marked route to Markierte Strecke fliegen bis zum Endpunkt. Jets. So, okay. Aha. Das war's jetzt, oder wie? surprise, given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Jetzt müssen wir zurück in die Stadt. Hm, super. So, Mondstadt. Aber was ist mit dieser Schatz. Nee, das war falsch. Wir haben doch hier so eine Schatz... Piratenschatz-Dingens. Äh, Ruinen. Was ist denn das? Ist beides in der Stadt? Ah, beides in der Stadt. Nehmen wir den Teleport dort. Einmal hin teleportieren. Gut, dass wir erst alle Aufgaben in der Stadt erledigt haben. Waren nämlich wie zu erwarten zwei außerhalb. So. So, da. Machen wir jetzt erst die eine. Ach, hm, so, wir können hier einfach wieder hochlaufen. Kein Geld. Oh. Ja, man hat kein Geld. Kann man nicht ändern. Löse das Rätsel im Ritterorden. Ja, gut, machen wir mal. Muss ja hier in der Stadt sein und wahrscheinlich in der Statue unter dem Brunnen in der Mitte der Stadt. You're back. Looks like you got. Yeah. Three? Six? Riddles. How quaint. <laughs> the city in the lake is clearly Mondstadt. As- Hey! That's A windmill has six blades. Wow! That makes sense! So out of the three windmills, two are close to the statue. The other one is guarding... Ooh! Ooh! This one! <laughs> Let's hope it's... Come on! Let's go take a look around The Zur Schlüssel finde den geschriebene Stelle. Okay. Also wieder draußen. Aber nur wenn es in der Stadt ist, sonst machen wir erst die Fluglizenz. Äh, 65 Meter. Und höher. Wie denn höher? Nicht jetzt. Ist ich da denn jetzt hochkommen? Ja, die Tür ist zu, war ja irgendwie klar. Was zum... Oh, mit der Ausdauer komme ich da aber nicht bis oben. Außerdem Boah, Alter, war jetzt aber knapp. Hier noch im Slalom laufen. Jetzt mal kurz Ausdauer auftanken. Also Stück hoch und dann nach links. Mist. Wie vermisst. Da ist so. Wer stellt hier oben eine Vermisstenanzeige hin? Sieht doch keine so. Pilz. Aha. Kann man bestimmt irgendwas mit kochen. Villa Nemo Pilz. Nemo Hier ist die Stadt, da ist der See, kurz hinter dem... Bei der Schatzkiste war ich auch schon. Löse das Rätsel, frag Kai am Ritter Hinweise. Ich weiß doch, wo das ist. soll ich den jetzt fragen? Das ist genau hier. Aber naja, dann gehen wir halt wieder hier rein. She doesn't love him at all. Any idea what that means? Is this some page? Oh. Oh, das ist die Statue da hinten. So when does passion rush through a, such in a unless? Oh, my apologies. What's wrong with? <laughs> the thing is, if the rushing passion, not a bad idea. It appears the solution to this enigma relates only the clear spring that blesses Mondstadt can reveal the passion describe and the heart of the water. The ending, you should probably oh. take someone who oh. can manipulate cryo with you. So einfrieren, durch ein uh, uh, Wasserfall gehen. Ja, ja. In dem Riesel beschriebene Stelle. Nein. Wir machen jetzt die Fluglizenz, weil wir in der Stadt sind. Und zwar war das so. So. Nee. So, dahin. Was zum... Wir haben hier einen Teleport nicht, oder wie oder was? Was zum... Da steht eine Kiste. da aber eine Kiste rum. Da oben soll ein Teleportpunkt sein. Warte, hier. Das schaffen wir im Leben nicht bis nach oben. Jetzt zeigt das mir an sich. Oh, schnell zum Absatz, zum Absatz, zum Absatz. Pause machen. Oma ist da, aber ein Teleporter. Stimmt auch. Kann man bestimmt einfach weiter fliegen oder so. Voll unnütz hier. Flug über Mondstadt. Sprich mit Ember. Ja, das machen wir ja gerade. Hey, here! Oh, I'm all set up. Let's carry on with the same deal as before. Glide through the marker. Oh ja, ist klar. ist das denn? Aufsammeln. Seekristall 15. Cool. Sag ja warum. Hier ist schon wieder eine Kiste. Stehen überall rum. <laughs> Ja, noch eine Phase. Ah, hier, einfach so. traveler! You are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. Otto. Please, show me your gliding license. Von Hoppel hat sie gefressen. Was ist das für eine Antwort? You have the right to remain silent. Anything Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral, claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought you- Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always used- Ja, ist bestimmt der, der uns vorhin belauscht hat. But he escaped. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on it. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail. Them. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, He was last seen near Springvale. Quelling. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this raptor guy, but no need to worry. Wahrscheinlich in derselben Richtung wie die andere Aufgabe. So. Warte, scheint. Wenn wir denn da hinkommen? Geil. Äh. Möge dem Vo komischen Vogel. Ist das da hinten, was so leuchtet? Ne, das ist doch aber... Ah, hier ist noch Land oder was? Da oben ist Irgendwas, was man aktivieren kann? Aus dem Dorf. Äh, äh. Ja. Oh, schaffen wir es darüber, schaffen wir es darüber, schaffen wir es darüber. Oh, sieht nicht so aus. Na, schwimmen. Was ist denn das? Sachen gibt's. Schwimmen frisst voll die Ausdauer. Ach, krass. Habe ich nicht gesehen. Quellingen. Scheiß Stadtname. So. Nochmal ein Teleporter. This is Springvale. There must be some clue the sister from the cathedral put some secret animal. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clue. Elementarblick, ja, ist klar. Mausrad gedrückt, um Target zu aktivieren. Aha, wir holen uns jetzt oh, erstmal den Teleportpunkt. Ach, er muss hier nochmal hinfliegen oder so. There are no elemental traces on it. Ah, it looks like it's just a plain old tree branch. So, aha, Teleportpunkt. Isn't it this? Okay. some Hmm, a strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wow, outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wing glider is broken. Rettich. So, da hinten ist es. So. Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stunts on one to take off. Hmm. How do we know if... Either way, let's make a mental note of these markings. It appears that the elemental markings point... Huh. Auf Schleim gedreht. There's only way to find out. Come on, we should keep following the mark. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that quick. Let's keep going. So schnell noch, Senior. Wo denn? Rechts. Nee, oh Kacke. Voll links kochen. Darf man keine Blumen einsammeln. Ich will mal Doppelsprung machen, das geht überhaupt gar nicht. hinterherlaufen hier. goodness! The Knights of Favonius have arrived! What happened? I can't believe- Hilly Charles? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of- It's a small camp not too far from the village, but, the but today, oh, some crazy fellow suddenly- Hmm, now, who- oh, I managed to- Funny looking. Mm, beim Fliegen abgestürzt. He was holding on, honestly. People like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know- Heavy object. Tell me, did you see what- Uh, I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly- Seems like a strong lead. Oh, and don't worry, as soon as I get back- So, jetzt müssen wir einfach folgen. Uhr aufnehmen. Nur er da oben ergibt voll Sinn. Äh. Das ist ein komischer Vogel. another test subject. Yeah! The wrong test subject. Suffocate! Apart from the hilly churls, there's a bunch of funny-looking people, too. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. Wait, nochmal los. odds. Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also mm. haven't found the artifact, which means Raptor oh. still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Oh, so long. Ah, reingeglitscht. Kulturschatz ist voll abgebracht. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him! Aufhalten, Wieden. Wir wissen ja nicht, wo es ist. Sehen was? Ah, Abenteuer. Oh, oh dann kriege ich ein Schwert. Liegen ist die Belohnung für den Mut. Einzelspieler. Ja. Was Elementar war Feuer. Ah, die tauschen sie mal gegen... Was hieß denn das Stufe 1? Ah. So, ja, ne. Ja. So. Einfach so eine Herausforderung, mitten im Nichts, ohne so ein Tor. Tore sind schon echt gut, so wie Dungeon-Tore. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we nur mit dem Windgleiter weiterkommen. There's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we If we're going to do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. Rechtzeitig fliegen Angler. Oh, wie soll das gehen? to go in your exam, right? Yeah, but what's that got? How about we make this the third and final stage of your gliding? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by Chris Curley. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt herself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff! Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Aber wie soll man liegen und kämpfen gleichzeitig? Hast du die vorne Windfelder, um weiter zu fliegen und gleichzeitig Angriffen der Gegner ausweiten. Während du fliegst, kannst du Bomben werfen und so alle Gegner vernichten. Ich kann Bomben werfen? Ah. Ah, okay, okay. Jetzt verstehe ich's. Oh, ganz schön komplexe Sache. Ich brauch Wind, ich brauch Wind, ich brauch Wind. muss echt alle töten. Darf ich jetzt dadurch? Jetzt darf ich dadurch. Ich sehe überhaupt nichts. Wo muss ich denn hin? Ich kann den Blick nicht ändern, das ja... Vor der Wiedergeburt. Nein, ich oh, brauche Wind. Wind. Oh, Nice! You breezed through it. <laughs> You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Okay. Let's go. Ach so, ich dachte, ich muss weiterfliegen. Ja, habe mich schon gewundert, warum die Tür nicht aufgeht. Vieles Kundschafter machen. Erfolge ihn. Ja. 42 Meter nach unten. Mich der Vogel einfach was bei dem kaputt? Scheiße, er ist runtergefallen. So. Mal ein bisschen schnell gehen kurz. So. Dann müssen wir hier lang. Uh, Blitz. Oh, warte, hier hin. Blitz, Blitz, Blitz. könnten das Ding ja kaputt schießen. Vielleicht geht das. Oh, cool, geht. Ah, es waren nur zwei. So, dann können wir jetzt äh, in die Mitte. Genau. Also der ist hier schon durch, der Typ, den wir suchen. jetzt? Die sind respawned. Gehen jetzt ab. Ach du, gar keinen Schaden. Ah. super, ich sehe ihn nicht. Hm, hm, hm, Wie machen wir das jetzt? geschossen. runtergefallen. runtergefallen ist, kann ich ihn ja... angreifen. So. In den jetzt auch runter. Kartoffel. War jetzt nicht, dass ich wollte, aber... Wissen. komme da leider nicht hoch. Dann müssen wir wohl auch sie nehmen. Will daneben geschossen. Was ist er denn? Uh, runtergefallen. Ach, er ist ganz runtergefallen. <laughs> So, 26 Meter nach oben. Wind, Wind, Wind. Ah, geht aber sehr hoch. Da hinten sind welche. Erstmal. Oh, uh, da ist die Kiste. So. Einfach rüberfliegen. Die Attacke war voll unnötig. Jetzt hier bestimmt viel mehr stehen. Ah, Gleit. Challenge. Zack, zack und nach unten. Jetzt auch locker darüber geschafft. It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber, over there. Da ist er. If you insist on chasing me, so be it. Huh? must be Raptor! You can't escape! <laughs> I don't need to escape. There's no way you can make it over here. That's all the way come. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with- Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius Outrider! You'll be sorry when- <sighs> You're- Ugh, he's right there in front of us! <gasps> so how did he get across? Vorrichtung, Elementarmagie, Haken. Vorrichtung. Vorrichtung ist mal gut. Besides, there's nowhere on the cliff that you could build one. Bye bye, kiddo. Oh no, he's getting. Oh, we can't hesitate any longer. But, but. Don't worry, I'm the gliding champion of monsters. Oi, Outrider. Leiten ist nicht fliegen. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely imp- Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but what the first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage. <sighs> Gut, ja. Er- Raptor says I'll never make it. Gott, gleich fällt ihn tot. You'll never make it. Come on, off you go. Raptor says I'll never make it. wind. wind Oh Gott, ich fällt gleich tot darunter. Überqueren. Ah, ja, nee, ist klar. Warum soll ich das jetzt machen? Hm. Ich will im nicht rüber. Ist nicht deren Ernst jetzt? Just you watch. Das zum ähm, Wie soll ich das denn schon wieder machen? klar, die gehen alle drauf hier. schon wieder. Engage spike sights. Yeah. C'était un arbre, ça, tu... Put this way. Yeah. I only noticed the wind current from in the air. It would be suicide to try and escape in the... In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way. Aha! So he, little did he know, we're not so easy. It was all thanks to your sharp thinking. Just like That's all. Says really. What you did now looked more like 99 parts. Uh, it was just like in my first gliding exam. Das war die Flugprüfung. Also. Um, sorry. Uh, well, you see, the thing is, Ah, every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have, but I always pass the first time. I Let's go and get a copy of the real gliding manual from acting grandmaster. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't. Ja, sie geht einfach vor. Uh, Schatzkiste. <sighs> she just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. So. Weil es ein so ein... <sighs> Getting this gliding license has turned into quite the adventure. Muss ich einen der Helden erstmal wiederbeleben da. Es ging irgendwie mit Essen. Wann ist? das? Wiederbeleben. So. Kann ich denn jetzt hier was essen? Äh, ja. Essen. Anwenden. Warte mal. Das reicht vollkommen. das? Okay. okay. Ohnmächtig. Aha. Heißt so viel wie Mause tot. So, zwei. Äh, geht zur Kathedrale Flugschein abholen. Ah, guck mal. Wir gehen jetzt aber erstmal das hier machen. Das durchdeckt sich dann die Karte auf. Aha. Wenn wir da schon wieder hinkommen. Warum? Andauernd fällt der Tod bei dem Spiel heute aus. Müssen wir mal, naja. wollten eh nur noch kurz da hochgehen. Sehr seltsam, das ist halb online, aber trotzdem seltsam, dass in einer Tour der Ton weg ist. Gar keiner mehr angezeigt. wir brauchen ein so ein Ding hier. Gut, wir brauchen erstmal drei von denen hier. Champion. Bestimmt noch so ein Flugding hier, oder? Und da ist noch einer. So. Das war ja... Welche Richtung? sollen wir denn dann nach oben kommen, wenn die einen nach unten ziehen? Da ist der dritte. Äh. Ja. Gut. Naja. Dann holen wir uns halt erstmal den Teleporter hier oben. Obwohl, das könnte auch so eine Statue sein, die man mit diesen Dingern füttern kann. Ja, so eine Statue. Oh Gott, die steht da hinten. This statue of the seven seems to be affected by a monster nearby. Defeating that monster might remove this strange wind current seal thingy around the statue of the seven. Könnt ihr mal da runtergehen? Das ist ja krasses Ding ist G. Auge des Sturms. Äh. Ach ja, klar. Hm, echt jetzt? Ah, ohne Ton macht das gar keinen Spaß. Ja, hm, scheiße. Greif mich an. Warum? Was ist das für ein Ding? Ich so schaden? Nö. Oh nein, das ist die falsche. Oh, vielleicht wirkt das ja. Nee, wirklich. Ich muss doch sie nehmen. Beim Ton. Oh, stirb doch jetzt <clears throat> Kannst dich mal für eine Richtung entscheiden. Oh Gott, gleich ist die auch tot. Einundsiebzig Schaden nur. Uh, 106. Gott, das reicht doch bestimmt im Leben schon wieder nicht. Uh, gleich, gleich, gleich. Uh, los. Oh, endlich. Figurenerfahrungspunkte. Was denn jetzt? Ja, okay. Keine Ahnung. Haben wir die jetzt nicht freigeschaltet, oder? Statue oder sie. Ob es der Ton geht, aber die Musik ist weg. Ah. So geht das. Cool. Ja, müssen uns aber dahin teleportieren. Nicht möglich. Wie nicht möglich? Nicht möglich. Was ist denn... Jetzt kaputt. Nicht möglich. Jetzt geht teleportieren auch nicht. Ja. Wir äh, können der nichts anbieten. Gibt's denn hier noch zur Auswahl? Segen der Statue. der Herstellung geht mit der Zeit auf. Im Kampf. Ja, wieso im Kampf? Was? In Vorbereitung. Das Ding kann mich heilen, oder wie jetzt? und lädt sich wieder auf. Steht mit dazu. Steht ja doch. Aber wieso kann ich mich jetzt nicht teleportieren? Geht auch nur, was will. Ah, jetzt kann man sich teleportieren. Seltsam. Gut. Die Folge geht schon lang genug. Wir haben auch schon gut wieder was geschafft. Jetzt ist der Ton wieder da. Naja, egal. Ähm, gut. Dass der Ton am Ende vom Spiel weg war. Tut mir leid. Keine Ahnung, warum das mit dem Spiel scheinbar manchmal passiert. Dass die Hintergrundmusik weg ist, aber das Rede man noch hört. Wie jetzt zum Beispiel ist die Musik wieder weg. Ich hoffe dann auch, hat es euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.